हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटा सा कोड मैंने टाइप किया है और वो कोड क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए ये वो कोड है और ये दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम है कोई खास बात तो इसमें नहीं है आ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आपको ज़रूर दिखेगा यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है इसमें मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है वो फंक्शन का नाम है ऐड और वो दो नंबर्स को ऐड करेगा देख सकते हैं ठीक है और अगर मैं इसको चलाता हूँ तो चलिए इसको चलाते हैं पहले बिल्ड पे चलते हैं और इसको कंपाइल करवाने की कोशिश करते हैं तो इसको सेव करेंगे कंपाइल करवाते वक्त ही और यहाँ पर मैं ऐड नाम दे देता हूँ डॉट सी लगाएंगे क्योंकि सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है तो ये हो गया तो प्रोग्राम तो हमारा सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया अब यहाँ से बिल्ड पे चल के इसको रन भी करवा देना है कंपाइल तो करवा दिया अब रन करवा देते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है enter two two numbers to add तो दो नंबर एंटर करते हैं पहला नंबर ये हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया तो एंटर जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो नंबर्स जो है ऐड हो चुके हैं लेकिन कह रहा है कि आपको फिर से दो नंबर्स को ऐड करवाने की जरूरत है क्या तो अगर जरूरत है तो आप यस प्रेस कीजिए फिर ये कहेगा कि दो नंबर्स को ऐड कीजिए तो यहाँ फिर दो नंबर डालिए और फिर इसको ऐड कीजिए ठीक है फिर पूछ रहा है कि क्या फिर दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो फंक्शन का यही तो कमाल है जितनी बार चाहेंगे उतनी बार नंबर्स को ऐड कर पाएंगे ठीक है और ये कोई बहुत बड़ा लॉजिकल नहीं है इसमें मैंने सिर्फ एक ऐड नाम से प्री डिफाइंड फंक्शन बनाया है और जो आपकी हेडर फाइल है stdio.h इसके ठीक नीचे ही मैंने ये फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन की डेफिनेशन फिर लिखी गई है ठीक है ये मेन फंक्शन है और यहाँ पे वेरिएबल बनाए गए हैं और यहाँ पे डू वाइल लूप लगाया गया है देख सकते हैं और ये पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी गई है इस फंक्शन की ठीक है और लास्ट में इस फंक्शन को कॉल किया गया है तो ये है फंक्शन कॉलिंग इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल करना ठीक है तो जब भी हम इसको चलाएंगे तो ये दो नंबर्स को ऐड करके दे देगा ठीक है तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी ओके तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा thank you for watching this video